svojega očeta. Godi se na danske. Vraga, pokaži mi, kaj boš. Se boš lukal. Se postil. Se bojeval. Si prišel s nami, Nikola. Skakali v grob, se kosa z mano. Bi, ti, bi, ti, ne, bi, ti, ne, ti, ne. Umriti, spati, umriti, spati, nič več. boj. Bubanj, fanfare, stres, se bojujeta. One kraj naeta. Ga truda pade. Lepa, pade krani kraja. Kratne, naeta. Razvedeti vam moram nekaj, prijatelji, da boste vedeli, s kom ima se upravila, koga boste bolili. Sovražite me, kakor točo, in bolj... en morilec, še ni moril pri luči. Kdo ga je bil? Jaz. Kaj je tam? Ali si znal? Medicinska sestra leži v sprednji v tragični in definitivni legi. <gasps> Vendar vse kaže na to, da se je tukaj bil boj. Što vi reč? Ernest in Ernest, pravimo mu Einstein. Zakaj? Ker se ima za Einsteina. Moram ga zaslišati. Ni mogoče. Močakar je vendar za tako medicinsko sestro. kar prišla na sled, resnici na sled, se jo, sem jo. Ja. Začela je nekaj sumiti in si sama podpisala smrtno obsodbo. Najizmerno obžalujem ta dogodek. Razumem. Ukaz je ukaz. Seveda. Torej, v javnost so pricvrljale informacije, da se v vašem zavodu dogaja določene nepravilnosti oziroma nekorektnosti oziroma nekateri veri navajajo celo grobe kršitve človekovih pravic doktor. To se vedno zgodi, ko se lajična javno začne mešati v stroko in ne razume postopkov in metod zdravljanja. Hoče samo povedati, da nimate pojma. Nisem nor. Severin Drohojovski, poljski ustajnik imigrant, ki si je leta 1830 strahotno dvakrat zlomil nogo. Oprostite, ampak jaz nisem noben Drohojovski, jaz sem Simon Weber in le preučujem polskega ustajnika Drohojovskega, ker sem pač zgodovina. Živoj. Kako je z nogo? Je bolje? Tale noga je čisto zdrava. Tale tudi. Ja, tale tudi. Lahko vas vrtne moriče, ne verjamete. Ne, ne, ni se tako zgodovina. Je. Ni. Je. Ni. Je. Žilo! Sploh veš, kje sem jaz. V norišnici! In to bojo ni čudni, nekega posebnega tipa. Simon? Zberi se, prosim te čovek, zberi se!